तो भाई लोग यार मैं बता रहा हूँ कभी कभार हमारा भी दिल करता है कि यार बाजी करूँ क्या करूँ मारूँ है तो इधर मैं फैक्ट्री पे उतर गया बट मेरे बंदे को मारता है तेरे को तो मैं नहीं छोड़ूंगा पहले फिनिक्स को मार लेता हूँ अरे हो गया भाई पांडा आ चुका है पांडा को भी नहीं छोड़ूंगा भालू तेरे को मार लूंगा मैं ऐसा ऊपर और नीचे वाला शॉट मार दिया इसको भी नॉक करेगा मैं इसको भी कर दिया अबे अकेला बंदा बचो आई भाई डैमेज खाने के बाद भी मरा नहीं है क्या 500 सौ आठ सौ हजार एच पी लेके आया है क्या भाई अभी अकेला एक और बंदा आ गया बचाएगा मेरे उठे हुए पांच सौ का शर्ट खाएगा भाई अभी यही बंदा बचा हुआ है उसको मार इसको मार लू मैं उससे पहले आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना इसको तो मैं मार के छोड़ूंगा नीचे कूद गया ले ये ले मिनट हो गया अब हो गया बात गाइस यहाँ पे बंदे लोग लाइक कर रहे हैं ऐसे आप लोग भी लाइक कर लो और सब्सक्राइब कर लो